Habari za wakati huu watazamaji wa GYE Studios, karibuni tena. Leo bwana, na kitu chenu hiki hapa, Zuena ya Diamond na alita kwenu. Hivi unajua kuna mengi sana yametokea katika video ya Zuena ya Diamond eh? Ametisha mwamba Diamond Platinums, ametisha kiufupi, ametisha katika hii, na miongoni mwa watu walio comment eh, mi mwenyewe nimecomment na kuweza kumwambia kwamba brother ukiendelea na mwendo huu utamaliza vizuri na utakuwa mwanamuziki unayekumbukwa sana kwa kazi zako zitakazoendelea kuishi. Unajua nimemaanisha nini? Kwa nini mpaka leo ikipigwa Starehe Gharama watu wana nini? Watu wakiwa nini wanaita ikipigwa leo ile Starehe ya Feruzi, watu huwa wanakumbuka mengi sana, bado wanamkumbuka Feruzi. Kwa hiyo ni msanii ambaye amefanya kazi ambayo inaendelea kuishi katika jamii. Sasa na kama umeisikiliza hii ya Diamond Platinum, uh, kikubwa zaidi kama umeweza kuitizama hii video, basi kusema kweli inafundisha sana na ni miongoni mwa ambayo inapita. Huu ni mfululizo wa wa nyimbo ambazo zinaendelea kufundisha kwa Diamond Platinums ama Simba, ukizingatia kwamba hapo nyuma ilipopita aliweza kutoa ile pale, hii hapa ya yatapita, na ameweza kujipatia tu viewers milioni tano kama na nusu hivi, yani milioni sita kasoro eh, kwa takribani siku tisa sasa, na leo ah, ameweza kurusha video hii hapa ya ya Zuwena. Kusema kweli ni miongoni mwa video ambazo ni nzuri. Baadhi ya vipande ambavyo eh, vina vinavuta hisia za watu katika hii video ya eh, Zuena. Kiufupi, hii nyimbo ya zuena nikitaka kukuelezea, nataka nikuelezee tu kiufupi, kwa sababu najua eh, tutumie muda mfupi, lakini uweze kuelewa. Hii ni nyimbo ambayo Diamond amezungumzia ama amesimama hapa Diamond Platinumz kama yeye ni ni shemeji yake na huyu Zuwena, yaani yule aliyekufa alikuwa ni kaka yake, kaka yake ambaye aliacha mke. Lakini sasa kilichokuja kutokea baada ya kufariki, si unajua tena tamaduni zetu kwamba watu wanakaa, wakishakaa wanaamua, jamani, sasa huyu mke wa marehemu, sasa tunafanya vipi na hizi mali tunafanyaje, kama mmeo aliacha chochote. Sasa katika katika filamu, katika hii nyimbo hapa, huyu bwana Huyu zuena mume wake alikuwa amejaliwa kuwa na mali na mali hapa, kulikuwa kuna mashamba, kulikuwa kuna kulikuwa kuna mifugo kama ambavyo tunaona kwa huku mbele, kama ambavyo tunaweza kuona kwa huku mbele kwamba waliweza kuwa wana mifugo wana nini. Sasa kilicho kilichotokea sasa, waliamua kufanya vipi wao kama familia? Wakaamua mali zote waweze kumpatia waweze kumpatia mfiwa. Ndicho ambacho kimeweza kutokea, wakampatia yule mfiwa, yani mke wa marehemu, wakaweza kumpatia, wakajua kwamba asiweze kuishi maisha ya tabu. Labda inawezekana alikuwa na watoto au labda mwenyewe alikuwa na plani zake, alipanga na mumewe na mali akiwa nazo, basi wataendelea kujenga familia e, kama inavyojulikana kwamba mwanamke huwa anajenga ukoo ambao sio wa kwao. Lakini kilichotokea kwa Zuena bana, Zuena yeye akacharuka eh? akaenda zake huko mjini eh, kama hivyo naona vitopu mm, sijaona kule eh, najua hakiwezi kikaonekana hakiwezi kikaonekana kimejificha bwana tuachane na hayo lakini akaweza kubadilika kabisa na mpaka sigara akavuta bwana huyu eh? na hiyo haimtoshi tu akawa kuna eh, vidoshodosho akipata hiki mara anaenda anahonga akawa sugar mami eh, lakini hiyo haitoshi tu akawa ni mtu wa maklabu mtu wa kubebwa na mabodaboda. Mwisho wa siku kilichokuja kutokea bana ni kitu gani? Kwa maana aliweza kupatana na wanyabi eh? Eh, sio wanyabi hawa hawa ambao Karna Martin, hapana, wanyabi wazee wa mtaa wakamkamata, wakamtia ndani huko wanakojua wao, wakamfanyizia mambo bana, wakamrep. Natumia tu lugha ya kurep. Ukitaka nikutafsirie, comment hapo chini, nitakutafsiria. Basi wakaza kumfanyia hivyo, lakini damu ni nzito kuliko maji. Diamond bana akamwonea huruma, kwani wakati anaendelea kuf, a, wakati anatekwa anaenda kufanyiwa hilo jambo, Diamond alikuwa yuko mtaa, namaanisha alikuwa anaona hilo swala. Sasa akaamua basi aende e, akaenda kumsaidia shemeji yake, basi akamchukua na akaweza kurejea naye nyumbani. Hayo ni maisha ambayo yanafundisha, kwa maana kwa wewe mwanamke ambaye utaolewa eh, utakapopatiwa chochote basi ukumbuke kwamba wale wanaokufanyia vile wanakupenda sana. huyu ndiye Diamond Platinum ama Simba ambaye tulikuwa tunamtaka eh? Sio Simba yule wa zile nyimbo ambazo watu wanasema hazieleweki. Sasa ndo hapo ndo umeimba nini? Na ndo maana mimi nika comment hapa nikawaambia, eh, nikawaambia brother, ukiendelea na mwendo huu <laughs> utakumbukwa sana. Na wewe je, Ukitizama hii, hebu nenda kaitizame video ya Diamond Platinum. Sitaweza kuiplay hapa kutokana na issue ya copyright. Kwa hiyo hebu nenda wewe YouTube, nenda kaitizame hii video. Ingia Diamond Platinum Zuena, alafu hebu comment, mwambie bwana kafanya kazi, unampa asilimia ngapi? Lakini pia sio hivyo, nitaweka linki ya hiyo video hapa katika katika maelezo nitaweka linki ya hiyo video. Kikubwa na ni kuambia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Sio mwingine ila ni RAJ ama Raji the Pilot. The Pilot ndio jina langu, kama hivyo yani. Namaliza hivyo, kikubwa tu nikukumbushe msikilizaji, nikukumbushe mtazamaji, usisahau kusubscribe, kwani ninapoona subscribers wanazidi kuongezeka nazidi kuongezeka na hamasa na mimi ya kwenda kufanya kazi, kwani nina mengi na naamini kwamba huyu Diamond Simba nitampita. Unajua hilo? Basi subscribe hapo chini, tuende mbele na mechi nayo imeisha.